hello friends welcome my YouTube channel knowledge point तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल मी नाजो टेन ए की अपकमिंग फ्लैश सेल की जो होने वाली है फ्रेंड्स चौदह अगस्त only on Flipkart at twelve P M साथ ही हम जानेंगे इसके available offer increases prices rate and review और फ्रेंड्स और हाउ टू बुक तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों बात करें Realme Narzo ten A की तो फ्रेंड्स इसकी हाईलाइट में आपको दिखने के लिए मिलेगा तीन जी बी रैम बत्तीस जी बी रोम जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं up to two fifty G B तक फ्रेंड्स इसकी जो कॉस्ट है वो है नौ हज़ार रुपये और अगर आप दस हज़ार रुपये वाला लेंगे तो आपको ये पड़ेगा चार जी बी रैम चौंसठ जी बी रोम के साथ बात करें इसकी डिस्प्ले की तो इसमें आपको मिलेगी six point five two inch की लार्ज डिस्प्ले वो भी एच डी में और अगर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और साथ ही मैक्रो कैमरा मिलेगा आपको 2 मेगापिक्सल का और बात करें फ्रंट कैमरे की तो इसमें आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा साथ ही बात करें बैटरी की तो इसमें आपको मिलने वाली है 5000 थाउजेंड की लिथियम आयन बैटरी जो कि काफ़ी लार्ज ड्यूरेशन वाली है और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है MediaTek Helio G seventy processor वहीं फ्रेंड्स बात करें इसके कुछ रेट एंड रिव्यू की दोस्तों बात करें इसके रेट एंड रिव्यू की तो इसको मिले हैं फाइव में से फोर पॉइंट सिक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और फ्रेंड्स अगर सेपरेट बात करें तो कैमरे को मिले हैं थ्री पॉइंट फाइव बैटरी को फोर पॉइंट सेवन डिस्प्ले को टू पॉइंट नाइन और वहीं बात करें वैल्यू फॉर मनी तो इसको मिले हैं फोर पॉइंट एट जो कि काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स बात करते हैं अब इस मोबाइल से लेके कुछ पिक्स की तो आप देखिए इसका जो प्राइमरी कैमरा उसके काफ़ी अच्छी पिक्स आई हैं कोई भी पिक्सल आपको फट नहीं रहा पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छा है तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नौ हज़ार रुपये में आपके लिए काफ़ी अच्छा बजट फ़ोन है दोस्तों अब बात कर लें इसके अवेलेबल ऑफ़र की तो इसमें आपको मिलेंगे तीन से चार ऑफ़र जिसमें आपको मिलेगा थर्टी रुपीज़ का फर्स्ट रुपये डेबिट कार्ड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और सेवेंटी फाइव रुपीज़ का आपको मिल जाएगा over seven thousand five hundred का परचेज करने पर card Axis bank credit card पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो ये कुछ इसमें आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं अब बात कर लें इसको आप कैसे बुक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसमें दो तरीके हैं एक है कि आप फ्रेंड्स इसका पहला तरीका है कि आप जिस भी मोबाइल से लॉगिन करें उससे ज़्यादा मोबाइल परचेस ना किए हों और आपका एड्रेस आपको पहले डाल के रखना है और जो पेमेंट करना है वो प्रीपेड करनी है ये पहली बात है और जब भी आप सेल में आएँ तो आप 10 से 15 मिनट पहले सेल के आ जाएँ और 10 से 15 मिनट बाद तक इसको ट्राई करते रहें एक बार आप ज़रूर हो जाएगा और आपके जो आईडी है उस पर ज़्यादा मोबाइल परचेज़ नहीं होना चाहिए पहला मोबाइल ही होना चाहिए तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे दूसरी बात है फ्रेंड्स आप आपके पास अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप आपके गूगल क्रोम पे एक्सटेंशन डाल सकते हैं फ्लैश एक्सटेंशन उससे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं उससे डेफिनेटली आप इसको बुक कर लेंगे मैंने भी कई एग्जाम्पल ऐसे किए हैं और ख़ासतौर मैं ऐसे ही बुक करता हूँ तभी बुक होते हैं अब बात कर लेते हैं इसके कलर वेरियंट की तो ये आपको दो कलर में देखने के लिए मिल जाएगा एक आपको मिल जाएगा वाइट में और एक आपको मिल जाएगा ब्लू में तो दोनों ही कलर काफ़ी अच्छे हैं दोनों ही आप परचेज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बात कर लें कुछ इसके एडिशनल फीचर्स की जिसमें आपको मिल जाएगा reverse charging fingerprint scanner face unlock और आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड टेन वेस्ट वर्जन तो काफ़ी अच्छा है बजट फ़ोन है आप इसको जरूर एक बार ट्राई करें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन प्रेस कर लें जिससे कि ऐसे लेटेस्ट कमिंग फ्लैश सेल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय Bharat thank you for watching